no, no cal ser molt llest per veure el, per veure el tinglau que ja muntat aquí. Hola, us vull parlar de l'encantat que estic d'anar cada dia al banc a visitar-los. Trobo escandalós que ens facin unes comissions pel descobert de 35 euros quan tens un descobert de 2 euros. És insostenible. Trobo escandalós que clients que nosaltres hem fet 10 anys de banc ens tratin com a, com a màquines, es diuen no, és que l'ordinador no, no, no permet, l'ordinador no deixa, quan fa 4 dies l'ordinador ho deixava tot, i ara que les coses van, van diferent, tots perdem poder adquisitiu menys ells. Ells continuen donant beneficis cada, cada any i cada trimestre. No entenc, no entenc com, com és possible que una societat com la nostra, que constantment estem, ens estem devaluant tots, hi hagi certes empreses que sempre vagin a alça, que són els bancs, per exemple. I quan algun d'ells ha fet coses malament, mal fetes, a més de penalitzar-los, doncs se'ls se se ls, incentius i se'ls dona bonificacions i se'ls dona calés perquè puguin rescatar tota la seva misèria que han fet durant aquests anys. I com sempre, paguem justos per pecadors i no, no cal ser molt llest per veure el, per veure el tinglau que ja queda muntat aquí. que tengamos un bon dia.